Բարի օր, ընկերներ ջան, ես այդ կրկին Հարութ Դեմիրճյանն է։ Եկել եմ տեղեկացնել, որ մայիսի 18-ին լինելու է իմ հաջորդ երկի տեսահոլովակի պրեմիերան։ Խնդրում եմ այն ակտիվ տարածեք եւ տեղադրեք ձեր ստորիներում, որովհետեւ շատ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել Դեմիրճյան Production-ի Facebook-յան, Instagram-յան եւ YouTube-յան ջերին։ Սիրով Դեմիրճյան Production։